Unser neues Thema ist Migration und Integration. Das allererste, was ich von euch wissen möchte, ist, was wollt ihr über das Thema wissen? Was interessiert euch daran? Ihr dürft Fragen stellen und damit könnt ihr einen Zeitverlauf geben, dem ganzen Vorhaben. Äh, das wird am Ende da stehen, wenn ich eure Fragen oder ihr eure Fragen selber beantwortet habt. Lukas, fang mal an. Was ist Migration und Integration? Okay, ich schreibe hier mit. Niklas, was hast du noch für eine Frage? Ähm, also warum manche Leute, wenn die jetzt hier hinkommen, sich nicht integrieren wollen. Richtig. Was sind noch Fragen? Oder war es das schon? Ihr kennt schon alles? Finn? Äh, vielleicht auch, warum... Äh, nein, äh, die Frage passt nicht dazu. Trau dich. Kannst alles fragen. Yannick? Geschichtlicher Verlauf der Integration. Okay, Geschichte der Integration kann man dann nehmen. Was haben wir denn noch? Luca? Warum empfinden manche Leute Hass gegen die Migranten? Johanna? Warum haben so viele Leute Vorurteile? Und warum der Hass entsteht? Warum der Hass entsteht von Luca? Oder wie entsteht der Hass? Also die Frage von Luca nur umgekehrt. Warum Ausländer oft Hass entwickeln? Ja. Finn? Gründe für eine Migration. Ich schreibe es hier hin. Tim? Ja, wodurch Vorurteile vielleicht entstehen. Ja, wodurch entstehen Vorurteile? Niklas? Ja, das ist jetzt keine Frage, die man da aufschreiben könnte, aber jemand, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber irgendjemand, ein berühmter Politiker oder eine Person, hat doch ein Buch über Integration geschrieben. Thilo Sarrazin. Ja, und warum haben sich darüber so viele aufgeregt, wenn doch ein Teil davon eigentlich wahr ist? Das können wir aber gerne aufnehmen. Dann werden wir uns auch damit beschäftigen, natürlich. Sonst noch irgendwelche Fragen zu dem Thema? Gut, dann ist das unser Fahrplan für die nächsten Wochen. Wir schauen, dass wir all diese Fragen natürlich beantworten können werden auch gucken, was können wir eigentlich dagegen machen? Was können wir für die Integration machen? Gibt es auch Positivbeispiele? Hier ist ja sehr, sehr viel Negatives ja auch drauf. Deshalb gucken wir natürlich auch da, was können Vor- und was können Nachteile sein. Ich würde gerne anfangen mit der Frage, was sind die Ursachen von Migration? Dafür habe ich euch Folgendes mitgebracht, ein Arbeitsblatt.